べられるカビです日本にしかいません麹もこもこ麹もこもこうまみます甘みます分解チョキチョキ分解チョキチョキうまみます甘みます もこ麹もこもこうまみます甘みます分解チョキチョキ分解チョキチョキうまみます甘みます麹もこもこ麹もこもこうまみます甘みます分解チョキチョキ分解チョキチョキ 食卓支えているよ醤油味噌みりん酢日本酒焼酎